papa totondi yo ozali nzambe malamu nyonso oyo osalaka olobi ezali malamu yo na bomoi ya noko na biso yo omonaki ete esengeli nzoto na ye eya kotikala na kinshasa Zwa na yo nkembo mpe lokumu na oyo nyonso oyo osili kosala. Na makanisi na biso bato, mbele noko a continuer nano ko vivre mpo na makanisi ya bana, mais lokola ezali mabongisi na yo,